Вітаю усіх шановныя. Э, Сёння вы знаходзіцеся э, на онлайн-току з цыклу правы чалавека ў Беларусі і COVID-19. Наша сённяшняя размова гэта ўжо трэці ток у межах гэтага цыклу. Яна э, прысвечаная настаўнікам і рэжыму выбарам каранавірусам сістэме ўзаемадзеянню з сістэмай гэты цикл наших размоваў наших токаў актуальных ён ініцыяваны э, праваабаротнічай арганізацыі human константа мне зовут валярына кустава я буду мадараваць нашу сённяшнюю размову адразу папярэджу у нас фармат хронаметраж нашай размовы 40 хвілінаў таксама будзе ісці э, онлайн э, калі не будуць праблемы з інтэрнетам у фейсбуку дзе магчыма будуць з'яўляцца пытанні буду агучваць і пасля нашай размовы таксама будзе э, выкладзена на фейсбуку human константа і э, таксама магчыма такі канцэнтраваны варыянт гэтай размовы будзе выкладзены дадаткова дзякуй вялікі ўсім што вы знайшлі магчымасці час э, у цяперашняй няпростай сітуацыі і пры вашай занятасці э, прадстаўлю нашим гледачам сёння э, нашыя госці госці гэта э, настаўніца грамадская дзяяжка э, Ганна северынец вельмі прыемна э, маці 13 дзяцей грамадская актывістка Вікторыя онахава журавлёва дзякую што долучыліся і педагог грамадская актывістка і кіраўніца парталу настаўнік інфо гэта тамара мацкевіч і вам таксама вялікі дзякуй Э, наша размова будзе сёння падзеленая на блокі немагчыма гаварыць толькі пра каранавірусы ці толькі пра выбары ці толькі пра сітуацыю з настаўнікамі гэта ўсё вельмі балючае няпрост павязана ў нашай краіне таму пастараемся зрабіць гэта максімальна <clears throat> эфектыўна нашу размову і э, адказаць э, на самыя важныя пытанні удзел настаўнікаў у выбарах і уласна кажучы фальсіфікацыях ці магчыма было ад гэтага адмовіцца ці магчыма было не ўдзельнічаць э, першае моё пытанне да ганны севярынец э, як э, чалавека які працаваў у сістэме і разам з тым заўсёды быў вольнадумным выказваўся паза гэтую сістэмую ці магчыма гэтага пазбягаць ёсць нейкія лайфхакі і ці ўвогуле гэта рэальна ганна абсалютна рэальная і ніякіх спецыфічных лайфхакаў для гэтага няма адмаўляешся і ўсё я ведаю што у у э, апошнія выбары вось жнівеньскія некаторыя настаўнікі і э, мне тэлефанавалі са мной звязваліся і праз знаёмых звярталіся па дапамогу калі ўжо прыкладам там на пачатку жніўня зразумеўшы што адбываецца зразумеўшы э, небяспеку і асабіста для сябе бо пачалі пісаць размаўляць з імі так іншыя людзі то Э, некаторыя настаўнікі сапраўды спрабавалі ўжо на пачатку жніўня выйсці э, з э, камісій у гэтым выпадку ні ў кого з тых пра каго я раз пра, з кім я размаўляла ужо не атрымалася але да таго безумоўна все магчымасці не толькі не ўваходзіць ніколі ў склад гэтых камісій але і выходзіць з іх ва ўсіх былі і Э, больш затое э, амаль усе чальцы э, камісій добра разумелі прыроду таго што там адбываецца добра разумелі што гэта фікцыя што гэта толькі ну нейкі спектакль тэатр то бок нельга сказаць што 9 жніўня нехта сутыкнуўся з нечым незразумела насамрэч наш жаль гэта было свядома дзяку вялікі пачула пытання Дякую вялікі э, за ваш адказ э, у тамары быў вялікі артыкул пра тое што э, у гэтай складанай сітуацыі вось усе вінавацяць шмат хто з людзей настаўнікаў і э, прывялі вы такі прыклад што ў партызанскім раёне менска 37 участковых камісій 27 з якіх фізічна размяшчаюцца ў школах і іншых навучальных установах пры гэтым толькі тры участковыя камісіі сфарміраваныя супрацоўнікаў школ а гэта не а гэта не значыць што усе яны настаўнікі атрымліваецца не больш за 8 і одну десятую адсотка ад агульнага складу чальцоў камісій пра партызанскага района мінска педагогі для параўнання з працоўнікаў мтз у партызанскім раёне сфарміравана 8 камісій это больш за 20 адсоткаў э, мне я вельмі попрошу вас тамар агучце калі ласка э, тезісна э, тыя пункты якія вы агучылі сваім артыкуле што рабіць людзям якія звесткі збіраць па сваіх школах каб разумець рэальную сітуацыю. Mm-hmm. Ну, бачите, склалося так, што так як нашыя камісіі звычайна знаходзяцца ў э, навучальных установах, то э, грамадская думка асацыюе настаўнікаў з гэтымі камісіямі і з э, фальсіфіка... з фальсіфікацыяй выбараў. І э, людзі зараз вельмі такія яны ну, э, абазленные можно сказать и яны хочуць перакласці вось гэтую вину ўсю за, за тое что э, за тое что гэтыя фальсіфікацыі спарадзілі вось гэты хапун гэтыя рэпрэсіі сталі такім трыггерам яны ўсё хочуць перакласці на настаўнікаў і ну, гэтую статыстыку я па-менску зрабіла там ну партызанскі раён 8 процентаў э, цэнтральны раён 12 процентаў ад камісій э, былі настав ну як бы настаўніцкія але вось зараз вельмі цяжка і э, настаўнікам бо яны ўсе ну як бы усе ў такіх цяжкім становішча яны ўсе ну у як бы э, асацыююцца з фальсіфікатарамі Таму я дум прапанавала вось у гэтым артыкулу да першага верасня я не ведаю ці хтосьці скарыстаўся ці не просто бацькам праз бацькоўскія чаты праз маленечкі улёткі Божа там ну лінеек там у нас сёлета мала дзе было распавесці э, пра гэтую сітуацыю што напрыклад у нашай школе калі гэта на ўсёмая гімназія напрыклад нашая была там усёмы гімназіі было тры камісіі і ніводная з іх не, не складалася з настаўнікаў наогул не было ніводнага настаўніка у, у камісіі вось просто каб па, пра гэта паведаміць бацькам каб яны просто супакоілі ну не то что супакоіцца тут тут супакоіцца нельга бо гэта нельга выбачыць тое што адбылося каб яны просто гэта разумелі потым э, я было б добра і гэта яшчэ не позна зрабіць каб настаўнікі э, сабралі звесткі з каго складалася камісія ў іхнай школе я думаю что калі гэтая ну камісія у нас у парушэнні законаў робіць ну фармуе якоесьці э, прадпрыемства дзяржаўныя ну там трактарны завод малаказавод і альбо яшчэ штосьці такое і я думаю что калі настаўнікі далі б гэтыя звесткі бацькам то шмат бацькоў яны працуюць на гэтым прадпрыемстве бо звычайна гэта недалёка якай каюсьці прадпрыемства ад гэтай школы і яны і маглі б просто попрасіць бацькоў ну апавясціць сваё прадпрыемства а таксама у э, распа... Э, запытацца ў гэтых людзей, якія былі чальцамі камісій, каб яны распавялі, чаму так здарылася, распавялі, якія на самой справе былі э, э, вынікі. І, і тады б можа і бацькі зразумелі, што яны таксама Ого, гэта наше там э, упушчэнне, што мы не паўплывалі і несумленныя людзі з нашага прадпрыемства патрапілі ў гэтую камісію. Дякую Тамара за ну, вашу позицію. За ваш адказ. Вікторія, ви як маці 13 дітей, як э, неабиякові громадніабиякова громадянка, неабияковий чоловік. Які ви заходи э, предприймали, каб э, зреагаваць на гэтую на той што адбываецца на тое што адбываецца ў школах на гэтыя выбары сваімі дзецьмі уласна кажучы я ведаю што вы іх спрабавалі у была ідэя перавесці на індывідуальны план ці атрымалася наколькі складана гэта было уключыць вікторыя мікрафон калі ласка Э, классная руководительница одной из моих дочерей была председательницей комиссии, и я, к сожалению, непосредственно наблюдала со все, за всеми вот этими действиями, которые происходили во на многих участках, как э, наблюдатели не допускали в, на избирательные участки, как не показывали итоговый протокол. А вот э, я решила забрать своих детей на индивидуальный план, а, в том числе и для того, чтобы заявить о своем несогласии с этой системой. И речь идет не только о системе образования. здесь я очень согласна с Тамарой в том, что а, нельзя а, вешать всю ответственность исключительно на учителей. Мы все, я как родительница в том числе, сделала очень много своим бездействием в какой-то мере для того, чтобы мы в этом месте оказались, вот в этой, вот в этой точке, когда а, нужно назначить кого-то виноватым. Но а, мне не хочется снимать с себя ответственность, и я решила, что попытка перевести детей на индивидуальный план, которая не удалась у меня в этом году, а, будет э, возможностью э, привлечь внимание в том числе к этой проблеме. А, на текущий момент э, школа отказала мне в, индивидуальном, в обучении по индивидуальному плану, и я знаю, эм, что это большая общереспубликанская проблема, когда детей не разрешают забирать на индивидуальный план. Сейчас ужесточились требования, и не только на законодательном уровне, но в том числе и директора не хотят брать на себя ответственность а, поскольку я предложила инициативу «Свободная школа» по организации домашних э, родительских коопераций для обучения детей, я вижу, что многие родители сталкиваются с тем, что у нас нет э, возможности перевести детей на обучение по индивидуальному плану. То есть школа нам в этой возможности вот на текущий момент отказывает, к сожалению. Вот. И я вижу в большой степени вот в этой родительской инициативе возможность привлечь родителей, вовлечь их обратно в образовательный процесс, осознать, э, с чем сталкиваются учителя, когда они организуют нам, нашим детям образовательный процесс, а сколько сюда вкладывается силы, ресурсов, времени и вообще, насколько это сложно организованный процесс, и одновременно с этим осознать, что школу необходимо реформировать. что она нуждается в пересмотре очень многих внутренних процессов. Э, Дзякуй вялікі Вікторыя. Э, Такія варыянты вось ад маці 13 дзяцей, э, як рэагаваць на гэту сітуацыю, як ратаваць дзяцей. Цяпер нейтральная пазіцыя перастае быць папросту пазіцыяй у Беларусі. Мне мне просьба да нашых таксама да Ганны і да Тамары, якія варыянты вы бачыце рэакцыі неабыякавага рэагавання у межах школы бацькоў дзяцей настаўнікаў што можна рабіць на цяперашні момант каб гэтую палітыку дзяржаўную каб гэтую ідэалогію не запусціць у школ бы мы бачылі зараз на 1шага верасня прыходзяць там міліцыянты амап яны спрабуюць дзяцей запалохваць спрабуюць дэманстраваць сваю сілу спрабуюць паказаць у ну чым гэта можа скончыцца так для іх для іх бацькоў э, як на гэта рэагаваць што можна рабіць знутры э, напрыклад ці застаючыся ў сістэме ці адназначны варыянт што трэба з яе выходзіць Ганна да вас а, я э, бачу э, адну э, стратэгію на для сябе ўласна бо я таксама мама двух школьнікаў э, я не магу сказаць што гэтая стратэгія нарадзілася ў мяне 9 жніўня я прытрымліваюся яе ўсё сваё жыццё ў сістэме гэта э, грамадскае непадпарадкаванне э, у маёй працы ў школе і ў школьным жыцці маіх дзяцей ніколі не было і тым больш цяпер не будзе ніякай ідэалогіі Э, зараз усе дзеці студэнты масава выходзяць з БРСМ, а маім дзецям і выйсці няма адкуль, бо яны ніколі там не былі. І гэта ніколі не складала для іх не было для іх праблемай, они там просто не былі. Ну так там нейкія дзве гутаркі там завучам так ну там яшчэ нейкія такія непаразуменні, але гэта ўсё абсалютна спакойна і, ніяких трагедий не викликала. Э, Ніхто з моїх дітей ніколи не був ні в яких октябратах, ні в яких піонерах. Яны не їздили ніколи ні на хокей, ні на раубічі. Я ніколи як наставниця не їздила і не возила дітей. калі прыклада мяне прасілі подписываться на газеты я подписывалася на часопіс нашай гісторыі на газету культура то бок ну гэта просто здаровая пазіцыя здаровага чалавека на новы час нават апошнім часам я подписывалася праз школу потому что ну трэба подпіска ну вось я подпісалася калі гэта э, цвёрдая пазіцыя калі гэта без ругані без крыкаў без э, нейкіх неканструктыўных гэтых дзеянняў калі ты просто кажаш я вось так раблю ну я не сутыкалася з тым каб нехта забараніў мне гэта рабіць і я думаю что сёння калі сітуацыя вельмі складаная і калі мы ўсё ж такі у пэўным сэнсе павінны забяспечыць нашим дзецям ну нейкі спакой бо дзеці э, э, павінны вучыцца Яны павінны вучыцца, яны павінны вучыцца ў добрых настаўнікаў, яны павінны мець магчымасць э, дакранацца да ведаў і гэтак далей. То бок гэта грамадскае непадпарадкаванне і, канешне, бацькоўскі кантроль за тымі людзьмі, якія выкладаюць прадметы. Не толькі фальсіфікатары, калі гэта благі прадметнік, калі гэта амаральны чалавек, калі гэта чалавек, які вы э, лічыце не мусіць вучыць вашых дзяцей, трэба патрабаваць ад адміністрацыі памяняць у канкрэтным класе настаўніка, бо ён так-то і так-то і так-то не адпавядае патрабаванням законных прадстаўнікоў дзяцей. Дзякуй вялікі дзякуй вялікі за разгорнутыя адказы у мяне вялікая просьба толькі трошкі больш тэзісна таму што не шмат ага. часу насамрэч у нас так. засталося Тамара ці маеце што дадаць можа так, быць так, пра так. нейкі іншыя альтэрнатывы Э, я хочу рассказать про приклад 23-й э, гимназии. Э, наставники, яны скористалися тим, що у кодексі об адукації, ой, наставники, кажу, батьки, скористалися тим, що у кодексі об адукації сказано, що батьки з'являються суб'єктами навчального процесу, яны прийшли і запотребували, каб у выключылі тых настаўнікаў наогул выдалілі са школы якія былі у выбарчых камісіях і э, сфальсіфікавалі вынікі выбару і такім чынам і, і настаўніца матэматыкі і настаўніца у э, ангельскай мовы яна яны ўжо ў гэтай гімназіі не працуюць гэта вось такі прыклад як трэба сябе весці і яшчэ я хочу сказаць что ведаеце калі Вікторыя сказала распавяла что ей ну не далі магчымасці а перавесці сваіх дзяцей на індывідуальны план я крышачку нават абрадавалася Таму што Вікторыя вот я ведаю яе як такую неабыякавую маму якая ну, Э, вельмі э, у яе шмат энергіі і жадання палепшыць э, сітуацыю і мне было б шкада каб яна просто вот заняла вось такую пасіўную пазіцыю забрала дзяцей і вучыла мало таго што мы плацім падаткі гэтай дзяржаве дык так мы яшчэ і выдатковаем дадатковыя грошы свае а не з падаткаў забіраем на адукацыю дзяцей і гэта неправільна вось і яна мне здаецца што яна зараз зможа ну актывізаваць вакол сябе яшчэ бацькоў згуртавацца з настаўнікамі і палепшыць нашу школу не будзем аддаваць нашу школу ворагам трэба весці за яе барацьбу не аддамо выдатна дзякую вялікі за каментар вернемся напэўна звернемся да таксама такой актуальнай тэме як э, каранавірус э, маю звесткі на сёння мінздароўя дае інфармацыю за суткі ў беларусе выяўлена 194 новыя выпадкі каранавіруса 5 чалавек памерла ўжо ёсць інфармацыя што ёсць э, захварэлыя дзеці ў школах на дадзены момант ваше меркаванне у Э, як варта развівацца сістэме адукацыі ці пераходзіць у онлайн ці там зноў ігнараваць гэта э, якія варыянты якія шляхі Вікторыя і як вы таксама рэагавалі пры першым піку пры першай хвалі каранавіруса на гэта Э, в середине марта мои дети ушли э, на домашнее обучение по заявлению в связи с эпидемиологической ситуацией. Я была первой в моем прекрасном городе Пружаны, которая забрала детей. И четвертую четверть дети учились дома. Э, в этом году я предполагаю, что придется повторить вот этот же такой вот способ, таким методом их обучать, потому что в случае, который мы все наблюдаем, когда отрицается проблема, она не решается достаточно должным образом, и поэтому это становится задачей родителей обезопасить своих детей. Я хочу добавить к тому, к той части, которую мы только что обсудили, о том, что сейчас отличная возможность для родителей изучить нормативно-правовые акты, кодекс об образовании, санитарные нормы и правила, которым подчиняются школы, кодекс о браке и семье. То есть как раз вот такой момент, когда нужно немножко в этой в э, сфере э, юридической себя подтянуть, подковать для того, чтобы понимать, какие у нас на самом деле взаимоотношения с государством и со школой в частности. Вот. И э, я думаю, что э, если ситуация сохранится, вот такая тенденция, она сохранится, потому что а, меры никакие не предпринимаются, а, то дети уйдут э, на домашнее образование снова. Э, Дякую пытанне таксама да Ганны Сверынец, што рабіць, бо ёсць практыка, што ў школе, калі дзеці знаходзяцца на онлайн э, адукацыі альбо яны э, на хатняй адукацыі знаходзяцца, ставяцца энкі, пропускі і папросту ідзе размова пра неатэстацыю нейкую, пра тое, што дзеці страшваюць матывацыю часам, бо ім не ставяцца адзнакі ў выніку не заносяцца. Такая праблема існуе, як з ёй быць таксама. Ну, что тычыцца дзяржаўных школ, то ў любым выпадку яны будуць рабіць так, як скажа міністэрства. Што тычы, то бок ну мы тут не можам нічога не раіць, не думаць, не прыдумваць, таму што як міністэрства скажа, так яны і будуць рабіць. Што тычыцца мінулай сітуацыі, якая была ў сакавіку, я не ставіла дзецям энак, я ім ставіла адзнакі якія яны зараблялі дыстанцыйна і атэставала за чвэрць усіх хто хацеў каб ён быў атэставаны то бок усё адно можна знаходзіць нармальныя цывілізаваныя шляхі што ж тычыцца таго што рабіць бацькам са сваімі дзецьмі э, ну зноў жа кожны будзе вырашаць сам мае дзеці таксама былі на домашнім навучанні по заяве з сакавіка і калі сітуацыя будзе пагаршацца яны гэтаксама туды ідуць Э, ці варыянт забіраць дзяцей э, у прыватныя школы э, на рэпетытарства вось недавно до мяне звярнулася моя калега і спыталася ці ведаеш добрых настаўнікам мы арганізаваліся з іншымі бацькамі просто нанялі шмат рэпетытараў класных і будзем такім чынам дзяцей вучыць каб яны потым у выніку просто прыходзілі здавалі іспыты там у школу напрыклад ці гэта варыянт таксама тамара ці забіраць дзяцей у прыватныя школы школы ці ўвогуле цалкам у іншы фармат наогул я выступаю наогул за дыверсіфікацыю нашай адукацыі адзінае што праблема што ў нас такая заканадаўчая база не якая не спрыяе гэтаму ва ўсім свеце з бюджэта грошы ідуць за вучня так і куды бацькі аддаюць свайго сваё дзіця калі яны аддаюць э, сваё дзіця у прыватную школу то частка бюджэта які прадугледжан на вучня іна ідзе ў прыватную школу частка бюджэта ідзе ў грамадскую школу калі гэта грамадская школа вось у нас па што з гэтым праблема у нас у толькі дзяржаўныя школы сабе бяруць э, частку бюджэта таму вось я не думаю што прыватныя школы стануць масавым масавымі просто таму што гэта ну шмат каштуе а ў нас грамадства не такое багатае гэта гэта вельмі э, ну, такая тэндэнцыя ну нешматлікая у нас у кодексе яшчэ няма э, не прадугледжана таких як грамадскія школы каб бацькі вот тое что вы кажаце что э, збіраюць наймаюць этих рэпетытараў там напрыклад пишутць якусьці статут гэтай школы і вучаць самастойна даплочваюць э, даплочваюць там настаўнікам яшчэ кесьці могуць браць якія-то гранты фонды сюди там якби гроші запозичувати їх. А у нас, на жаль, такої у статуті не предугледжена громадська школа. Тому я так само думаю, що це все буде з порушенням закону, але я за то, каб ось зараз наставники, у нас зараз війна, треба про це казати відкрито. А коли війна, то закони не дійнічують. Ви бачите, що робиться у судах, ви бачите, що что робится у школах. Абсолютно, абсолютно э, ну, як бы без э, всяких подставок школы позбавляются от прицемповых наставников, самых лепших наставников. Вот Ганна у нас сядет одна из таких, разумеете? И тому, э, коли мы зараз будем глядеть вот эту литеру закона, Э, які, який просто падчас вайны не працуе, то нічога ў нас не атрымаецца. Трэба, трэба рабіць усё зараз. Усё, каб нашыя дзеці былі абароненыя і каб яны былі адукаваныя яны былі абароненыя ад гэтай вот ідэалогіі ад прымыцця вот этих мазгоў якая ў школе ад гэтых цётак якія там засталіся самыя горшыя хлуслівыя Э, у гэтых школах. Таму тут я за тое, каб былі выкарыстаныя ўсе магчымыя спосабы і э, тыя і ў тым ліку тым той, які вось вы сказалі зараз. Э, у нас сапраўды зараз ідзе вайна на ўсіх узроўнях, так і маральным, эмацыйным і фізічным і ментальным. Мы размаўлялі пра тое, што не варта дзяцей ну, трэба Э, як ахоўваць ад гэтай ад гэтай ідэалогіі але то што зараз э, адбываецца не схаваеш э, многія бяруць дзяцей на шэсці мірныя многім бацькам даводзіцца адказваць нашмат якія пытанні пра тое што адбываецца з нашай краінай што адбываецца з іх настаўнікамі што адбываецца адкуль гэтыя людзі на вуліцах у чорным і са сцягамі Вікторыя як вы тлумачыце сваім дзецям і ці тлумачыць бачыце вы гэтую сітуацыю э, як вы іх стараецеся ахаваць ад гэтага ці наадварот расказваць усё як ёсць у нас в семье это не новость мы обсуждаем ситуацию в стране всегда и давно и всякие все что происходит э, э, если оно резонирует внутри меня то я конечно обсуждаю это с детьми на разном уровне со старшими детьми более широко и а с младшими, которые не задают вопросы, не обсуждаю. Если кто-то из детей спрашивает, то всегда отвечаю максимально честно, потому что дети очень хорошо чувствуют э, фальш, очень хорошо чувствуют, когда от них что-то скрывают, утаивают, и поэтому это рождает следующие другие проблемы. Я считаю, что мне такой способ не подходит, я за открытый, откровенный, честный разговор э, в той мере, в которой дети могут его усвоить. Э, можно я дам, Я просила как батьков бацькі таксама патрабавалі вось такіх адкрытых размоваў у школах калі ўжо ў нас ёсць інфармацыйныя гадзіны то Как гэта не былі гадзіны вось ідэалогіі э, альбо там накачки э, якойсьці індактрынацыі якойсьці каких-то ідэй каб гэта былі э, гадзіны медыя пісьменнасці каб дзяцей вучылі читать новини, вучили адрозніваць пропаганду от э, информации. Гэта подчас войны вельми, вельми, вельми важные навыки. У нас зараз проводятся информационные операции, информационные там, как это называются, уплывы в щуаке. Э, тому мне здаецца, что батьки повинны просто э, зараз э, зарабить команды разом с наставниками и скорыстать э, ну, вось гэтую сітуацыю каб нашыя дзеці просто былі абароненыя інфармацыйна ў гэтай вайне мелі вось гэтай інфармацыйнай кампетэнцыі медыа інфармацыйныя Э, вельмі э, класная прапанова але наколькі э, вы запытаюся у ганны гэта рэальна так тут вось па тым што чуеш ад настаўнікаў геройства ўжо тым каб не дапусціць дзяржаўную ідэалогію у галовы дзяцей а наколькі рэальна казаць ну вось гэты пра гэтую праўдзівую рэчаіснасць якая адбываецца зараз на вуліцах нашых гарадоў і нашай краіны там Ну што тычыцца медыаадукацыі, то вось спадарні тамары і з э, калегамі, э, якія працуюць разам з ёй побліч. ёсць э, шыкоўныя проста падручнікі, мае дзеці зараз зачытваюцца, ну, вось мае родныя дзеці. сядзяць перыядычна ў мяне ёсць некалькі гэтых кніжак, яны чытаюць, бо гэта ж агульная від медыаадукацыя, гэта агульная адуказа, агульныя прынцыпы інфармацыйнай чысціні і крытычнага мысля рішення при сприйнятті інформації. То бок э, тут нема нічого насамреч такого, що не могла б дозволити собі навіть державна школа. Треба вчити дітей відрознювати фейки від нефейків, э, хлусню від правди і правди мне падаецца что настаўнік які взял бы на сябе і бацькі якія ўзялі б на сябе такую ініцыятыву яны б змаглі знайсці такія кропкі э, сутыкнення інтарэсаў з адміністрацыямі калі канешне гэта адэкватнай адміністрацыі Анна, можна я дадам? Тое, што зараз медыадукацыя закладзена ў новыя адукацыйныя стандарты для сярэдняй школы. Гэта таксама трэба скарыстоўваць настаўнікам, калі яны пакажуць вось гэтую паперку міністэрскую, то скажуць ну прабачце, мы выконваем стандарты, а не нічога вы нам не можетеце забараніць, мяняйце заканадаўства. Э, Дзякуй вялікі. Э, у мяне зараз проста <clears throat> просьба да кожнага з нашых прамоўцаў. Мы вельмі істотныя тэмы ўжо абмеркавалі. Можа быць, выказаць рэкамендацыі кожны са свайго боку э, да бацькоў, да настаўнікаў, якія вы ўжо паспяхова ажыццявілі на сваім досведзе, якія першыя крокі магчыма рабіць, каб вось паляшпшаць нашу цяперашнюю сітуацыю. Напрыклад, тым, хто, умоўна кажучы, раней быў нейтральным у нашым грамадстве і цяпер ужо зразумела што нейтральнай пазіцыі няма чорная белая ёно відавочна вось якія першыя крокі можна зрабіць апроч таго я каб азнаёміцца з э, усімі кодексамі так і э, аб навучанні сямейнымі што э, яшчэ куды куды рухацца ці можа быть ёсць нейкія арганізацыі ёсць нейкія сайты так апроч там настаўнік інфо ці нейкія крокі просто калі ласка вікторыя Мне кажется, что нужно начать с того, чтобы признать, что невозможно не заниматься политикой. Потому что если мы не занимаемся политикой, то ей занимаются люди, с которыми у нас не совпадают наши интересы. И это самое главное, мне кажется, в, текущей ситуации признаться, что это касается каждого. И что э, основное, что мы можем сделать для наших детей, это а, быть честными с собой. Вот я думаю, что здесь еще до всяких сайтов, до всяких каких-то информационных ресурсов нужно посмотреть внутрь себя и понять, что вообще с нами сейчас происходит, какой я человек, что я показываю своим детям, на кого они смотрят, когда они смотрят на меня. Вот мне кажется, что это первостепенный, вообще это первичное, что мы должны сделать для наших детей. Дзякуй вялікі Вікторыя, Ганна, калі ласка. Я абсолютно падтрымаю э, Вікторыю э, і хочу сказаць, што да таго, як мы не будзем вырашаць нейкія тактычныя пытанні, мы павінны зразумець тое, што зараз адбываецца, гэта праблема маралі, гэта праблема э, маралі ў сем'ях. Мы бачым, што зараз сітуацыя ў нашай дзяржаве э, нагадвае аб'юз, Э, семейний гвалт. это просто э, калька, просто люстра. и тому э, мы повинны все разуметь что мы у своей семьи не повинны допускать гвалту. ціску, не павінны дапускаць хлусні, не павінны маніпуляваць, ні дзецьмі, ні адзін адным. Мы павінны зразумець, што зараз барацьба не палітычная. Зараз барацьба ідзе маральная. Гэты стары свет патрыярхальны з ягонай вывараччанай маралью, жудаснай, заснаванай на гвалце, на падпарадкаванні, на паслухмянасці як каштоўнасці. А мы зараз ламаем гэта ўсё на зусім іншыя каштоўнасці на роўнасць правоў на справядлівасць на праўду на адсутнасць ціску і таму мы павінны сачыць самі за сабой і не патрабаваць ад дзяцей некрытычнай паслухмянасці не патрабаваць ад дзяцей маўклівасці не быць з імі хлусамі вось з гэтага ўсяго пачнецца павінна пачынацца шлях да перамогі О, гук, гук прапаў валярына. Дзякую вялікі Ганна, калі ласка слова вам тамар. Угу. Э, я э, першае хачу сказаць, што сапраўды у часе пераменаў ёсць вялікі плюс, што маральныя каштоўнасці становяцца зноў важнымі. І вось э, ёсць у нас зараз пазбавіць шанец пазбавіць нашу школу ад хлусні і халуйства, на якіх яна трымалася. И тому мне б, э, что б я хотела сказать, ну, например, администрации школу. От, от ЯЕ зараз патрабуюць пазбавіцца ад неправільных настаўнікаў. Лукашенко сказаў, трэба іх выдаліць са школы. Калі ласка, дырэктары школу, намеснікі, ўся адміністрацыя там, я не ведаю, ад каго гэта залежыць, калі ласка, не будзьце выдатнікамі, не выконвайце вось гэтыя загады. Яны, па-першае, незаконныя, другое яны амаральныя. А зараз мараль гэта тое, што важна. Яшчэ адна тэндэнцыя такая небяспечная, якая мне не падабаецца, что вось адразу пасля 9 да, у на, э, вось пахіснулася вось гэта вось ну глыба гэта вось ну, ідэалогія. Я бачыла тых настаўнікаў, тых дырэктароў, якія фальсіфікавалі выбары, яны плакалі, яны баяліся, яны былі дэмаралізаваны. Зараз яны зноў сталі падымаць галаву. Ім здаецца, што можна ўсё вярнуць назад. Назад нічога не вернеш. Можа, яны могуць э, выдаліць настаўнікаў, якія ім не падабаюцца набраць там паслухмяных таких э, э, непрофесіяналаў якія будуць падпарадкоўвацца але не бацькі не вучні ўжо больш не будуць такія як яны былі іх не не удастся вот назад загнаць у тую школу хлусні у хлусня гэта дзяржаўная ідэалогія была цалкам на хлусні у нас пабудавана уже не удастся таму настаўнікам я раю все ж таки змагаться за свое место. Шмат кто сошел со школы. И мне так само шкода, потому что все ж таки мы повинны боротьбу за нашу школу вести. Давайте, коли вас будут выдалять, гуртоваться. Не ходите один до директора. Возьмите коллегу, напишите у батьковский чат, возьмите батьков, придите разом, адразу з вами будзе іншая размова бо гэтыя дырэктары гэтыя трусслівыя хлуслівыя адміністрацыі яны не возьмуць на сябе адказнасць вось так пры сведках э, подписывать сабе прыгавор так э, па-трэцяе што бацькам параіць бацькам таксама от вас зараз залежыць больш за ўсё больш чым ад адміністрацыі больш чым ад э, настаўнікаў бо настаўнікі адміністрацыі адзіныя на каго могуць спасылацца гэта на вас яны скажуць мы б з радасцю выдаглілі гэтых настаўнікаў якія ў нас чесныя так сказаць э, але вот паглядзіце бацькі не дадуць но ну, яны ж з вілымі прыйдуць і нас тут э, скінуць разумееце таму бацькі і мне вельмі зараз падабаецца адбываецца что бацькі гуртуюцца я не ведаю як у рэгіёнах але у менску я бачу я бачу як яны ідуць у школу як яны патрабуюць у настаўнікаў э, іх дзяцей э, пазбавіць вось гэта вот класных гадзіну ідэалогіі Э, к хакею, футболу і ўсяго гэтага, як яны патрабуюць э, выдаліць тых настаўнікаў, якія хлусілі, якія фальсіфікавалі выбары. Э, ну і ўсё зараз залежыць, наколькі нашае грамадства будзе згуртаванае і будзе паміж сабой узаемадзейнічаць. Таму што я кажу, што самая, клас... самая страшная тэндэнцыя, што яны зноў нас хочуць падзяліць і паасобку кожнага прыхлопнуць. Вось калі мы зараз гэта не дадзім зрабіць то ну у нас будзе шанец Дякую вялікі Тамара. Хачу падзякаваць усім сённяшнім гасцям. Вы напраўду цудоўныя, здорава, што вы ёсць, вы неверагодна матывуеце. І дзякую вялікі за ўсе вашыя парады, якія вы агучылі. Я думаю, яны рэальна прыдадуцца і яны абсалютна практычныя да выкарыстання і ажыццяўлення. Нагадаю нашым гледачам сёння нашымі госьмі былі настаўніца, грамадская дзяяжка Ганна Севярынец, маці 13 дзяцей, грамадская грамадская актывістка Вікторыя Онахава Жураўлёва і э, Тамара Маскевіч, педагог, грамадская актывістка, кіраўніца парталу настаўнік Інфо. Заклікаю пісаць нам і прапаноўваць наступныя тэмы, э, глядзець нашыя токі і не быць абыякавымі. Дякую.